Velkommen til den pene Sinclair-familien. Her er det ingen forbrytere, ingen misbrukere, ingen tapere. I familien Sinclair er alle atletiske, høye og pene. Vi er gammelrike og stemmer på Demokratene. Vi har et bredt smil, markert hake og en aggressiv serve på tennisbanen. Det spiller ingen rolle om skilsmisser river av muskelfibrene i hjertet så det nesten ikke kan slå. Det spiller ingen rolle om fondspengene snart tar slutt, eller om kredittkortregningene blir liggende ubetalt på kjøkkenbenken. Det spiller ingen rolle om pilleboksene står tett på nattbordet. Det spiller ingen rolle om en av oss er helt desperat forelsket. Så forelsket at det må like desperate tiltak til. Vi er Sinclaira. Ingen av oss trenger noen. Ingen tar feil. Vi bor, i hvert fall om sommeren, på en privat øy utenfor kysten av Massachusetts. Kanskje du ikke trenger å vite mer enn det.